دربار نبی سے تلاوت کے لیے تشریف لائیں گی حفصہ النور کی طالبہ ہے اسٹوڈنٹ ہے ہماری پروڈکٹر مسلمہ کی صورت الحشر کی آخری آیات کی تلاوت کریں گی حفصہ يا المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان